Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje tenho aqui uma análise Foxeer Falcor 1200 TBL diretamente da Foxeer. Podem sempre verificar com este código que está aqui se é um produto original, um manual, brilho, disposição, menu avançado, shutter, ganho, white balanço brancos podem selecionar aqui modo dia ou noite podem ajustar aqui o contraste, sharpness, ganho de cor e o 3D NR manual ou auto podem selecionar entre PAL ou NTSC podem escolher entre 4 eixos 16 por 9 voltagem, nome, timer, cortãozinho da Foxia, aqui um adaptador para fixarem a câmera, traz aqui um cabo para o comando também, incluído no cabo geral, traz aqui outro cabo para outro tipo de transmissor, traz aqui um comando e traz aqui uma ficha suplente e parafusos juntamente com as anilhas. Então vamos agora aqui à super câmara quase HD aqui com uma lente de 1.8 milímetros versão branca tem aqui o VCC, GND, vídeo, OSD e o sensor de voltagem esta é a Foxeer Falcor 1200. Olhem para o tamanho desta câmara. Super micro. Tem aqui um peso de 5 gramas apenas. Super leve. Tem aqui a Falcor e a Predator V3. Vou fazer aqui uma pequena comparação. A Falcor tem aqui 19mm, 19 por 19. Tem aqui um comprimento de 16.6 tem aqui uma espessura aqui de 8 mm apenas a Folcor tem aqui uma espessura de 10 mm tem aqui um comprimento de 20 mm e aqui uma largura de 18 mm. por visualizar este vídeo, pessoal. Caso tenham alguma dúvida, podem sempre comentar o vídeo. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, deixarem o vosso like e até uma próxima.